जी यवतमाळ माहूर येथील घटना जिवंत मुलीला गाडले आपण मुलीला लक्ष्मी म्हणून पूजतो पण लग्न झाल्यावर बाळाचा जन्म जर मुलीच्या स्वरूपात होत असेल तर त्या बाळाला नाकारणे कितपत योग्य आहे माहूर मधील एका दाम्पत्या मुलीला जन्म दिला त्यानंतर मुलीला नाकारत त्या राक्षस पित्याने व कुटुंबातील हरामखोर सदस्यांनी त्या एक दिवसाच्या मुलीला घरीजवळ जिवंत गाडले अर्ध्या तासाने लोकांच्या मदतीने बाळाचा जीव सुदैवाने वाचला ते म्हणतात न देव तारी त्याला कोण मारी काय पाप त्या बाळाचा ज्याने आणखी जग सुद्धा बघितले नाही आणि अशा आई पित्यांना फाशी देण्यात यावी गरोदर असताना मुलगा आहे की मुलगी हे चेक करणे कायद्याने गुन्हा आहे अनेक माता पिता हा कायदा मोडतात स्टार मोडा पण त्यासाठी बाळ मुलगी असेल तर तिचा जीव का घ्यायचा ती जन्म देणारी आईची आई मुलगीच होती न पित्याला जन्म देणारी आई पण मुलगीच आहे न मग कास करता मुलगाच असे काय करतो पीयूबीजी खेळायला मुलगा पाहिजेत का तुम्हाला मुलगी पण खेळू शकते स्टार स्टार भारताच्या राष्ट्रपती सुद्धा मुलगी होत्या मुली एवढी दया मुलाला नसते हे लक्षात असू द्या पहा व्हिडिओ प्रत्येकश आपला संसार चॅनेलचे नवीनतम उद्योजन प्राप्त करायचे असल्यास आपल्याला आमच्या नमस्ते इंडिया चॅनेलच्या सदस्यता घ्यावी लागेल आपण आम्हाला फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम आणि युट्यूब वर अनुसरण करू शकता आपण आमच्या चॅनेलचे नवीनतम अद्यतन प्राप्त करायचे असल्यास आपल्याला आमच्या नमस्ते इंडिया चॅनेलचे सदस्यता घ्यावी लागेल पुन्हा भेटू आपण आम्हाला फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम आणि युट्यूब वर अनुसरण करू शकता आपण